在周一的部分，我们逢到的是贵人顶官的日子，在当天有需要入宅安宅哦，或者是开市，还有要挂招牌的朋友都非常大力，可以在这一天去执行。另外，如果您刚好有设立新的公司行号，您想要。 去确认一下这个名字是不是可以用，可不可以登记？也非常建议可以在周一以及周二这两天呢去做登记，确定下来这个名字。为什么呢？因为连着两天都会逢到贵人哦，可以来帮您做开市的话，那在这个事业上的话的辅助的力道会是相当的强盛的。再来，我们看一下周二的部分，我们逢到的是文学贵人哦，所以如果您刚好有在。 准备考试，不管是公家机关的考试，或者一些相关的学测考试，或是英文哦语言的认定考试等等的，都非常大力。可以在午时，也就是上午的十一点到下午的一点的这个区间呢，前往到有供奉文昌帝君的庙宇哦，或者是关圣帝君的庙宇这两个地方呢去有。那建议呢，可以的话，请带上您呢这个。 考试呢所会用到的文具哦，一并呢去拜拜。那最好就是要得到同意之后，有一个圣杯，我们可以去过香炉。那这样子呢，可以让你在考试的时候用的这一个文具，可以让你呢灵感呢大发哦。 再来，我们礼拜三的部分呢，逢到的是天罡日。那天罡日意味的是，如果你要确保你的运势一直都是非常的平平顺哦，不会有这个大起大落的一个状况的话，在当天就是尽量少吃牛肉以及它的相关加工食品哦。 再来就是礼拜四的部分，我们逢到的是正八座的日子，在当天非常适合祈福，尤其针对如果你想要补运补财库，还有想针对求子嗣的夫妻们，也都很适合在当天前往到有供奉七娘妈、观世音菩萨以及祝生娘娘的庙宇去祈求红花或者是白花，在当天也非常大力做交易哦。 所以有想要斡旋的朋友，也可以不妨参考在周四这一天呢下定金。再来就是周五这一天，我们逢到的是大偷休日哦。家中有任何需要移动的一个呃家具啊，或者是小小修缮的地方，在当天不论方位哦，也不计时辰哦，我们就可以在当天呢稍微的去做一下调整。 在这一天呢，也非常适合去动土哦，会比较能够招来生气哦。那再来就是要注意的，就是如果您家中本来就是有一些这个呃虫害，那比如说在花圃的部分呢，有蚁窝啊，或者是比较容易会有这个虫子，那我们呢可以在这个时间点呢做这个断蚁啊、投药哦，或者是做相关的处置哦，在这一天的效果呢也会强化哦。 再来就是周六这一天，我们逢到的是当月的月忌日，同时也逢到了寿时的星数入到这一个日柱哦，所以非常不建议在当天做任何的签约定盟，比较容易呢会有争议的一些状况哦。所以当天尽可能呢吉事是少取的。再来就是周日这一天，在礼拜日这一天，我们逢到的是道教的下元节，也就是水官解厄。 那在这个天官赐福的这一天呢，通常呢，我们会有这个很多的节庆啊，拜拜。那所以在下元节呢，下官解厄的时候呢，也一样呢，会是针对人民，人们呢会选择在这一天呢，就是呃供上一些贡品啊，然后来祈求呢，这个水官大帝呢可以前来帮他们解除呢一些罪恶。 好，那同所以说，一般我们会称这一天呢叫做消灾日哦。那消灾日的时候呢，老师会建议，如果有需要的朋友，比如说家中有这种呃夫妇比较失和的，哦感情比较不好的，或是子女呢常常在生病的，我们就可以在这个神桌上放这个纸扎，哈，呃凶神把这个凶神凶二煞呢，呃透过这个诵经，然后拜会了这个水官之后，我们就可以。 把它解厄解煞掉哦。那通常呢，在这一天呢做这件事情，主要是为了让这个凶神呢可以一路哈一走万事安。那我们的这个恶煞呢归宿呢总太平哦，主要是想要求得有这个可以保身平安的一个意欲在。好，那再来呢，我们再来看一下，就是在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是属羊的朋友，第二名呢是属猴子的朋友，而第一名呢是我们属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，逢到了天时地利人和，通通都站在你身旁哦。所以基本上事事是亨通的，而且财运的部分呢也相当的不错，会有贵人前来给予指引哦。所以你相对的可以，呃，得到获利哦。 那再来呢，也会建议呢，有什么想要做的、想要说的、想要执行的，尽可能都在当周利落的、立马的去做喽。再来，让我们看一下在当周呢，个别生肖呢又有什么特别需要留意的地方。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，那在这个礼拜呢是需要防范未然的一周哦。为什么呢？因为在这个礼拜呢，你可能身边呢会有这些鼠雀小人呢在旁边。 吱吱喳喳的不停哦，东说一套西说一套，会让你非常容易混淆哦，甚至容易会误判事情哦。所以呢，要特别的去注意。虽然他们可能会影响，都是一些比较琐碎的事情，可是呢，积少成多，最后呢，会影响很多关键的要点。所以，请你呢，务必呢，要多一点的这个 sense 哦，不要一下子就被人家呢牵着走了。 那属老鼠的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期一以及星期五。下一个生肖是我们属牛的朋友，在这个礼拜呢，会觉得有点大器晚成的一个状况哦，请你不要质疑自己哦。不管你手头上现在正在做什么事情，只要你认为是对的，不管别人怎么样说，请你继续做，因为如果你一旦停止了呢，那就会停止不前哦。所以，请务必要。 继续的做你认为对的事情，是在这个礼拜给你的提醒。这个礼拜留意的天数相对的比较多，有三天哦，除了周二，还有周四以及周日哦。所以，请属牛的朋友在这一个礼拜呢，做事情要多一点的细心，看事情要多一点的宽心，这样子才能够放心的度过这一周。 下一个生肖是我们属老虎的朋友，在这一个礼拜是属于随遇而安的一个礼拜，请你要安分的听天命哦，才比较能够在这一个礼拜有所收获。不要老是想要去逆着干，或者是想要反扑，因为不管你在这个礼拜你耍的是什么样的手段，不管是来明的啊、来暗的、来阴的，基本上都是徒劳无功的。反而呢，是安安分分的，才会迎接到你想要的成果。 所以属老虎的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期三。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜是属于自省自查的一个礼拜哦。不要一直去想说我到底有够不够努力啊，我做的够不够多啊？都不用。为什么？因为呢，你其实呢，在这个礼拜呢，你任何的这个急急功呢，都不会达到任何的速效。 而是要慢慢的、缓缓的去做，所以你要做的呢，就是只要确定你的 checklist 上面该做的事项都有打勾了，那就不会有太大的一个问题出来。这个礼拜呢，属兔子的朋友要留意的天数呢是星期四。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友在这一周呢。 比较会有这种逆水行舟的感觉，很多东西都 push 不来，急不得的，所以非常建议呢，属龙的朋友呢，想要做的事情呢，都必须要透过暗中的一个协调哦，才能够成就哦。虽然呢，这个成就可能并不是这么的符合你预期的，但是呢，呃，如果你可以先暂时的呢。 是时宜的话，那之后你可以迎接更好的、更你更想要的结果喽。这个礼拜属龙的朋友啊，留意的天数是星期五。下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。那属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于按部就班的一周哦。基本上在这个礼拜就是请你要伺机而动哦。那你也会有机会可以施展你的才华跟能力的。 所以属蛇的朋友，请不要气馁哦，也不要放弃。这个礼拜呢，要留意的天数是星期六。下一个生肖呢是属马的朋友，在这个礼拜是属于黄气上眉的一周哦。它代表的是呢，会有喜上眉翘的这种感觉。那这种开心的事情呢，可能会牵动了你的心思哦。但是你会想尽办法呢，去。 隐藏你的这个情感哦，所以尤其是针对人际上或是男女上面的关系，属马的朋友，其实老师建议你呢，不妨呢就是让自己大方一点的展现哦，那你的这个气场呢，喜气的气场呢，可以更加的旺盛哦。这个礼拜呢，属马的朋友要留意的天数是星期天。 下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜是属于枯木逢春的一个状况哦。大部分你所求好跟所想的事情呢，都是能够顺心的，而且你会觉得都会逢到你想要的一个资源哈以及协助哦。所以在这个礼拜属羊的朋友真的会觉得春风满意的。这个礼拜要留意的天数是星期六。 不妨呢，在这一天让自己在家里休息一天呢，可以让你有足够的充电，可以迎接下下周。再来呢，下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜是属于趁机用事的一周哦。在这个礼拜呢，老师会建议呢，属猴子的朋友在这个礼拜尽可能呢，就是顺势而为的去做事情。 那也比较能够让你的心情呢，可以渐渐的展开来哦。那不要太去顾忌太多的你我他，尽可能的把心里想的去表达就可以了。这个礼拜并没有需要留意的天数。下一个生肖呢是属鸡的朋友，在这个礼拜是属于满目春色的一个礼拜。在这个礼拜呢，原本呢碰到的一些阻碍或是障障碍呢，都会逐渐的慢慢的散去。 对对，属鸡的朋友来讲的话，是相当的有展望的，所以你会觉得非常的有这个 power 去执行其他的事情哦。那这个礼拜也建议多花一点时间呢，在家庭上面哦。属鸡的朋友在这个礼拜没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于得心应手的一周哦。那在得心应手的状况的话呢，会代表的是。 如果你过去呢都是有把事情做好的，那这个天助自助者，因为你的实力呢在搭配上了这个运势道的时候呢，那你真的就是可以呢得到你想要的效果。可是如果是你有差那么一点点实力的话，那这个效果就会打折咯。所以呢，如果朋友尽可能呢赶紧在这个礼拜。 做你擅长的事情，去执行你擅长的事情，那它的效果会比那些你不擅长的要来得好哦。这个礼拜呢，要留意的天数是星期一。下一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于才华将显的一周哦，代表的是你可以很顺利的突破僵局，或者是突破你现在的一个局面呢，而且你会再度的受到他人的一个重视哦。 讲的话呢，一句可以比过别人的好几句哦，所以在这个礼拜也可以好好的呢去展现自己所想跟所做的事项。这个礼拜要留意的天数呢是星期二。接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名是属马的朋友。 第二名呢是属猪的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖朋友，如果你本来就是属于热恋期的话呢，这个感情会稍微的呢，慢慢的冷却下来。听起来好像冷却，是不是就没有那么好呢？它只是代表呢，你们会进入了下一个阶段的稳定期哦。所以请务必呢，要好好的去培养这个感情跟。 呵护这段感情。那如果你们是属于呢，呃，之前呢在有一点争执呢，然后是有点冷战的状况的朋友们呢，在这个礼拜呢就会突破这个冰块了，呃，可以呢有机会呢和好如初。那也请你们呢要适当的加温哦，让这个尴尬呢都可以顺利的化解。那如果是属于没有对象的还在追求的朋友呢？ 在这个礼拜呢，也是很适合呢，去打破那个框架，做一些你们平常不会做的事情，或者是说，呃，讲一些你们不会碰及到的话题，有可能呢就可以得到更多一深层的认识呢，进而促进你们的一个关系哦。好，以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。 有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。我是金英老师，我们下周准时再见喽，拜拜。